الحل الحقيقي للتخلص من الإحباط فكثيرا ما تمر حياتنا بالعديد من الهموم والمشكلات التي ربما تكون صعبة ولا نستطيع حلها ونشعر بالإحباط والضيق وتنتابنا بعض الانفعالات السلبية التي غالبا ما تضر صحتنا وتتسبب لنا بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية ولكن بشيء من مرونة التفكير ومحاولة التقرب للأشخاص الذين يمثلون دعما حقيقيا لنا ويقدمون لنا النصح الفعلي ربما يساهم ذلك في حل جزء من المشكلة ما هو الحل الحقيقي للتخلص من الإحباط فكثيرا ما تمر حياتنا بالعديد من الهموم والمشكلات وتعتبر الانفعالات السلبية من الأشياء المكتسبة بداية من الطفولة ولكن ما تم اكتسابه في الماضي يمكن أن يتم فقدانه أو السيطرة عليه عن طريق تعديل بعض الأفكار السلبية التي نعتقد بأنها صحيحة ويكمن الحل الحقيقي للتخلص من الإحباط وتلك الانفعالات السلبية في الخطوات التالية التي تلخصها الحياة كالآتي أولا الحل من الداخل لا تستغرب فالقضاء على الأفكار السلبية التي تضع حدودا لإمكانياتنا وتعوق نجاحنا ممكن باكتساب طرق إيجابية وبناءة للتفكير بشأن الناس والمال والصحة وسائر العوامل الأخرى فلا بد من التدريب على التحكم في الانفعالات عن طريق ترويضها والتقليل من أثارها الشديدة وتحويلها إلى طاقة إيجابية ولقد حذر الأطباء من الإفراط في المشاعر حتى لا تصيبنا الأمراض وتحذير الأطباء لم يقتصر على المشاعر السلبية بل حتى الفرح يجب أن يكون في حدود ثانيا الاستمتاع بالحياة يغفل الكثيرون عن الطرق التي تمكنهم من الاستمتاع بالحياة وتجاوز الأزمات يمكن التفكير بنعم المولى عز وجل علينا ومنها الصحة والمال والأهل والولد رابعا الشعور بالسكينة والطمأنينة وذلك من خلال التقرب إلى الله بالدعاء والعطف على الفقراء والمساكين تأمل في هدوء خامسا التفكير خارج الصندوق ويعني وضع المشكلة أمامك بصورتها الحقيقية دون تهويل أو انزعاج والتفكير في طرق بديلة للحل بطرق غير تقليدية ربما هذا يساعد في إيجاد نوع من الراحة النفسية سادسا تغذية الانفعالات الإيجابية تتواجد الانفعالات السلبية إذا أمددناها بالحياة وغذيناها بالتفكير المتواصل والحديث المستمر حول الأمور التي تسبب لنا الغضب والضيق ولحسن الحظ بوسعنا تغيير هذه الحالة من خلال تطبيق التدريب التركيزي على الانفعالات الإيجابية القوية وتغذيتها بالصبر والتحلي والتفكير المتزن